Kabuya eh? Ça c'est Kabuya Fumutoto, mm. Air France, Air Zenith, Air Stade de France. Mm. Bobulenga na daya. Chana no boye, chacho mono boye, chomo na mabe wana, ocho mabe George Moleka. Et au Congo, chombo tabe. Malangu. Berigul man eh, ndombasi. Hmm. Appelle masque kaki ndombasi. Patrick Bachilor. Bade Bele. Ah, ah. Nani? Te Bachilor aye te azongaki. Ah. Azongaki na laine mutakabelanga bilamba ye. Hmm. donc elmara te azalaki na feti ya papa nani papa bamete oh, nabia donc kabuya ye nga mol bamigo babenga Kata mini zwa kaka ya yo te. Basosa bone ne kuta pesa nga deja. Bana poto ba kizengi ba kabaka te lokwa ba faire gagner. Mm. Yebisa bango bwa ngo ta na net suko. Na bwa ka. El Mara bakabaka te so baresio na babeta album mm. nayasi bongaka kasi merci beaucoup kabuya na be one toujours tozala na label na nga nani Magi la balançoire avec eh, ba petit na nga oyo bandima nga mwa mingi ba ba micro tikali ba 12 ba ba Sarah Star ba, ba Denise bana nyonso bondi donc bana nyonso na osala nga kagan la merveille kabuya yeyo na la na Belgique donc toza ba petit nela pe abaki akolanda awa to tozala na uta Belgique donc esali biso bien biso eh, elmar alakisa biso respect na bato nyonso hmm. na nde eza wana boyo bamana dada gazo ezolo emani pokota shida hmm. ibula akozala ah, donc totaka ate kaka fali fali oza te eh? ozue wapi mobutu kabuya bato balingaka baloba nini olobela bango nini balingaka mingi oyebi ke Elmara Adama. Nabenga Fally, nabenga nabenga président. Na baza na ndenge na nga. Bo peta pwani, sika sika pwani. Etali nga te. Donc mo nga sa chapeau na tambola te. Mo tona kima. Na ko ta munda te, na ta munda to, na beta Zenith, na beta Stade de France, na beta Bercy. miso ebeba omoi tena oke mwinda siko kabu ya générique ane eh, oyo eti obima nomoni ondeni oya biso hmm. babe ebeta te oyo abe abeta te bo hmm. ye abetaka ye abeta na ye eh? ndeti bamisien ndenge alingaka bamisien ebele na congo alingaka nanga viewera hmm. tozotika miziki mpo ezali totika miziki biso na tokoma basoda ya poto oh, eh, bondima biso kayu nini nabeta mabanga kayu tededede maboko esoata loboka nango nde naliaka ata mwana loboka boye onde loboka ba basi ta loboka boye yo cana oya yo nani ye na biso agazo sulema babi b5 nde balodo balondo fergani la merveille fergani la merveillemimicikeva mimi chikeva mimi chikeva kabu ya kimi kamera tika kamera oluka kabu ya makambo kabu ya ofanda yaka ya ofanda yaka yaka kolanda ye te aoluka yo garçon de problème voilà voilà bana monde entier kabu alingaka kamera te akimi na ye kamera faya boni olikosala motu bo moto aoloba na ye Ali camera te bapekisi asa émission voilà voilà voilà merci na bato tu balandaka makila malaswa lelo toyaki kaka a kozwa toza na bakabuya toza na bavie na biso ba b50 balondo agazuzu leman toza na bango mama lor lombo service traiteur eh, boza na mposa barestaurant boza na posa bosala fete anniversaire bosala euh, boloue salle service traiteur balamba mama lor lombo aza wana vie na nga blaise mobobo voilà bana monde entier tango babi tango fort voilà merci na bazali balandi soir donc je vous aime trop nani o kabuya te alingi fali apekisa sa bemission bozwi image mais batie kamera te mpe kamera alingi te oh, Niki la Maserati, Julia la Perle, Judith ya Nzambe, Mana Sulemani Aisha, Nzuzi Maria, Nzuzi Siona, ya Chantal Matomina, ya Chantal Matomina. Euh, te na nimero no te ekota kamera kabuya odrage nga na kamera e eh, kabuya Hey. voilà ba... oh. po ezalaki sikoyo omoni aire wana deja ekomi eda batactique osi oza ya nimero na ngai ya, ya seconde touche te de olali ko moto ya marco 6 na orchestre wana aza te bidi papa barataka oh muyoyo Allo natikali na oh yayo otikali eh oh abi namekaki kaka nayoka soki yo mpo ozali na bina azali moto ya marco 6 na orchestre wana azaki abengaka lelo doublir na faux claveriste na faible makambo nyonso nde balobaka doublure wana nyonso oyokaki nazoyoka ah, talaka na nde awa ah, ameki esilaka te ye nde mega esila ye nga na poto awa donc oye na studio awa donc du eza kabuya na busol baza namonaka bino 3 bango baza bango baza na bino euh, nazo comprendre mpe te esika tozali bon euh, nakoloba te ke nayebi place baza te ou bien nakoloba te ke nayebi place baza soki motu moko osalaka no rien bapesa responsabilité mpo ye mokolo cope nabeta motu mbata te sikoyo yebisa nga soit disant deya wana bokobetanga mbata nga na mwana na ya liboso ana 21 ans abeteli mbata na poto to na kin déclaré non bon mwasi akozala mpe na zemi ko mpe akozala na zemi te ebisa na ngati ke moi eza baprive na ngai eza te keloka ah. l'autre la alobaki yango ke non mosusu wana atikali mpo mwasi ana zemi eza n'importe quoi wana okoti na priva motu osala neti boye nakolakisa yo olakisa nga obetaka no eloko te osala mpe eloko te solo okufi baotiaka mo titre ya lokuta oyo deya soki nde na bani polisi eleka aza deya te nga bon nga bianke vie parce que nalobi pourquoi nalobi bongo na clip ya allo téléphone tomonaki yo te qu'est-ce qui s'est passé kamo boye déjà nga na jomo boye tobanda osola déjà te eza te na poto te depuis kala moni liso ya video eza ndenge toza biso nyonso toyaki voyage muna mutu ana train na ye moto amarko 6 na orchestre wana aza te Poto donc ba merci na osalaka président na nga Fally naka petit na yo naka mise na yo nayebi ke un jour ta mosusu okoya poto ya boye esenga clavieriste moko accompagne yo na osalaka mosusu Voilà la direct, la fumée direct. Bon, ah. Tosala boboni olobi oyo to lalaka na aéroport to kimi tout ça bona pe bomona te bato baka te vol balala na aéroport ya mbali boso congolais pena manque actualité bona eloko aloba te bona eloko osala te hmm? DJ Rissel balobi yo biso olala na aéroport hein? euh, DJ Oyo alobi aeroport akosi nga na mbuza na mongo naza moto ya mongala nalalaka na nzete hmm. na aeroport nzete eza te siko nalala joni ko kadafi babi tolali to vanda mpona image mpona image ya biso bo image kitoko nayoki babisu babetela biso babiya mbata donc sikoyo oyo babiya mbata nini ya mbata yo kutu oza kuta mosu obeta masolo ya mbata oyebi mbata te lakini teke na confort balance nanu nini confort apale yo confort ya place ozali chilling eza awa ah, toyende chilling tokuti tokuti seke na sombi oyo ambasi ouais. ah, bon omoni omoni baproblème grand prêtre quadre alobaka si tout le monde savait sur tout ce qu'on dit sur tout le monde personne ne parlerait à personne ouais, ouais. donc eza baloba na bango non seulement bolobi tolalaki na baaéroport en plus babeteli biso babiya mbata yango nde sanzi oyo ayebi biya mbata so basalaka nini na moto asali biya mbata akoloba eloko bosali na émission boyebi teke mosu abeti biya mbata bakangaka ye bakangi batiki yoka na aéroport bobiya mbata bo biya mbata tikala fanda Toi na connecte ticket. Connecte ticket. Tala camarade ya Bambila. Ye, camarade ya policier. Soki bomoni batie kaka seke loba seke bakangaki ye. Yi. Peter, monde atie ezotala yo. Babandaki nanu oyo okimi. Bako mosusu okola na aéroport. Oyo bapesi ba bia libaya. Epuis na ba voyage oyo na kei penza na kokokima ka lelo. Hmm. Tonga mwasi na mokebe. Tshitshi tshibolo ozo mona makambo nga nazo mona kadichon kita sœur Louise ndona bozo mona fracture ka bambata ya fracture oyo oyo nga nazo mona. Video esili te to tala suite lisusu.